The project is Our Founders of the First World War. Basically, it teaches as young people about World War One and the history of everything that happened. I do think it's important that we do learn about things like the World War One and etc. because if it wasn't for the soldiers, we'd know where we'd be now. There is llawer o gyfleoedd i ni fynd i llefydd a castell Cynarfon a ni i Llandudno i'r trenches a wnaethon ni cael noson barddoniaeth yma am yr hyfel byd gyntaf. Mae'r prosiect yma wedi helpu dealltwriaeth fi am yr hyfel byd gyntaf lle mae'n dweud mwy o wybodaeth. Mae'n bwysig cael ei nôl nomineidio oherwydd um, fydd o'n denu mwy o pobl i'r clwb Felly'r project yn syml yw um, taith wirfoddol yr urdd i Batagonia, ble mae 25 person ifanc wedi cael ddewis i fynd draw i'r wladfa am beth efnos, ble maen nhw'n hyrwyddo'r Gymraeg a'r diwylliant Cymraeg draw yna. Wrth mynd i, i Batagonia, uh, fi'n tynnu fel, fi wedi dysgu sut i Rydw i'n barchu'r iaith bach mwy, yn ymwneud pan, wedi, pan i ddod nôl i Gardydd, fi wedi defnyddio'r iaith lot mwy. Oedd e ddim jyst yn taith, mae'n rhoi fi lot o gyfleoedd hefyd ar ôl i wneud stuff arach trwy gyfrwng y Gymraeg. Rydyn yn hynny'n dy falch bod ni wedi cael ei nomineiddio ar gyfer y wobr. Um, mae'n codi profil y daith, ond hefyd mae'n codi profil ni fel yr urdd er mwyn dysgu bobl am y daith, ond hefyd am gwaith yr urdd yn gyffredinol. Yr enw'r prosiect ydy y Trychineb Garog. Pwynt y prosiect yw i gael mwy o wybodaeth am yr trychineb a beth sydd wedi digwydd ac rhannu ein stori am dan amdan garog. Oedden ni'n meddwl bod cenhedloedd o bobl ifanc wedi colli'r hanes y pentra. Erbyn hyn, mae'r pobl ifanc wedi dysgu llawer amdano fo. Fel rhan o'r prosiect, wnaeth ni fynd i fyny i eigiau a cwyti a oedden ni'n dylio llawer lewn o lluniau a fel wneud ffotograffau. Dwi'n meddwl mae'n ma bwysig i fwy o pobl gael mewn involved yno oherwydd dwi'n meddwl bod na digon o blant yn ddogarog ymwneud o. Da ni'n gobeithio fydd yr enwebiaeth wedi codi ymwybyddiaeth o'r prosiect ac amdan y pentra dros Gymru gyfan.